che se la sapevo cuore te mi sogni tristi non ti trova nessun modo najmilszej tajdy bory, z lity tarot.